Kas jums tas jāstāsta? Brīda pienāca. Jā. Nē, es netrāpies, lai jums tur ir cilvēki. Ā, man kāja. Viņš ir prā. 嗯。 god! Oh my god! Oh my god! <laughs> Oh my god! Oh, Dios! Yeet! Ah. Ah. Ja! Pak deze, pak deze, pak deze, pak deze. Oh, Dios. Ja! Tik lavi. Dat is bij tik lavi. Oh, Jesus. Tik tubo. Estir Moraes é já está aí. Egípcia. 내가 되게 되게 아. <laughs> 우와. Es zinu, nevis vienkārši brauc normāli, ja, bet tā kā apstājas randomā, tad pabrauc mazu solīti, tad atkal apstājas, domā, hm, es caur mežu braucu nevis pa ceļiem, un tad viņiem tāds meh, braucam taisni. Tas viņš uzbrauc uz lidlauka. Izbraucam cauri lidlauka. Jā, tas viss teiks pasies, es viņš tagad notēvē uz kainiekam <laughs> ietriec, es sakās. Ok, sākam. Ai, ai. Jau.